Hola a todos, soy yo, Michelle de Francia, ¿cómo van? Si se acuerdan, de, se acuerdan de mí, había hecho un video hablando de bonito sobre Colombia y de los colombianos. Ahora mismo me encargo de hacer muchos videos en Colombia otra vez sobre los colombianos y sobre el país, pero estando aquí. Entonces tendré muchos videos estando en Colombia, haciendo muchas actividades como por ejemplo probar la gastronomía colombiana, ir a lugares bonitos de Colombia, ir de rumba en Colombia, o sea, muchas, muchos videos sobre cosas muy interesantes. Entonces espero que también se suscriban y que estén pendientes de los videos. Además de esto, cada comentario, sugestión que me van a dar, por ejemplo, si me dicen, pues podrías probar, no sé, el cuí del pasto o probar, no sé, algo o ir a un lugar específico, intentaré cumplir esto. Entonces, cada sugestión estará bienvenida. Bueno, entonces no olviden poner un like y suscribirse y muchas gracias por todo. Que estén muy bien.